gevoel dat je de kans hebt moet kiezen tussen dingen. Tussen links of rechts, tussen goed en kwaad. Naar Belgium, Tout ce qu'ils disent sur la gendarmerie est vrai, mais c'est la parfaite personnification de la vraie démocratie, monsieur. Bienvenue dans l'élite. Bienvenue dans la gendarmerie. Ça se passe, mon gendarme. Faut pas. Hein. vlak voor sluitingstijd overvallen drie tot verstandig gewapende personen de De Kan Heb je problemen, verhaal? Nee, chef. Geen probleem. zijn jullie gewoon criminelen, chef. Ja, ik een plan voor de gewoon kwijt. Komt sowieso de minnaat. Je Ik me les emmener là. En le règlement, commandant. C'est pas pour moi. Stream de Belgische dramaserie 1985 op NPO+.